Atika petung tuninga kantar. Atir kan atir kon nun nala nulgi hindawar angkyal. Dera jakkalan jugu jesal angil bar. Targak salbar. Targak bar jugu jera dera jakkalan. Ulana masa. Oh, biang ikta. bar salbar tapsal. Biidagi uktar halmutin targak salbahun angtiki bargiski taduk masa anjing hap. Otir kon gusa hi darum kisa jakaladu. Ordalan. Ordalan jawara hesahulan. Dirawa ya kikako nardalan ikajena jawara hesah. Jawi jitin. Targak salbaten jaramon ardalan horuburun. Itir kon atir karnan honga janal tagasilda. Awas awaspatini hulvan huruuran. Jan takia emoran Ore kunda eta eh, hama jaskusa. Orte hulan hulan ang mawon huruuran gun jawawun awahil galiwa ordalan. Tungi da tar jan taki dinyi lahinan bera jakkalen. Iteki jawrahisan. Tarjakla jawrahisan eh, yaki kun gunna. nange. Guna nange. Hala vi bakon tapi je kal dadu. Jawa hanuski mob jengawai kakot. Ulan mu jula mara jula ntar yakla ntar jantaki, Tung ni karan daguna nange. Tur hulan ayan jiran ikodina. Bira bira li. Ulan alat kel. Akkel la jukta jawra Ee, kala äägittä kuusakunnulan. Toja naaktia. Adu äägmuurakin hulan mutoksan sitä dajan taki örgryt wasa mudo itse. Aran aran aran injena dinnileisa. Jan taki tan hobo. Aran toksasan hulan. Aran toksaanan hulan. Jan taki angdan dah huski jab do tinu granda haus ki jab rahina la tir kana tir kan nun dola ama uran jab batin tar gak batin ama uran ama uran da atir <clears throat> kana tir kan nun aragare to run nal boda kalau gusa atir kan gusa atir kan awana no dan takido atir kan ngenin hobisa atir kan dun tati jantakijo. Dildun tatiuran. Otirkon oran talan giram dalje. Arkasiro ohittalje tande ijuda angda. gusa. Angda jengas luhum. iduda anti iduda voltatu da tande de dab daragusa moldu la tuktifki o jengas oittalan orana yemamat tavit Ya. Tarittar jantake ohittalen targasir molbatuktifki ulban boingauda evada okki ulara. Bultadudan tiduda okki jabdara. Taralla nimmakaan targasin. bisa maski.